哎呀，你看。 Thank you. 見からお願いします これでハイジャック さあ 分ぐらいいる 周りが Yes.